Hoy es 13 de agosto del 2013. Estamos viendo aquí la plaza en el estado Táchira, San Cristóbal, estado Táchira. Se ve todo esto un pelo abandonado. Aquí donde vienen los jóvenes cuando están. La plaza esta se llama Plaza de la Libertad, que bastante falta nos hace aquí en Venezuela. Aquí tenemos como rayaron todas las paredes con consignas políticas. Y esto es patria, allá. Viva la revolución del siglo XXI. Bueno, así tienen todo esto rayado. Se ve que no saben respetar. ¿Ok? Aquí sería bueno poner la actividad porque parecer los jóvenes de varias del Liceo Simón Bolívar, del Carlos Rangel Lamos que está de este lado, vienen para acá y no hacen absolutamente nada. Para hacerles unas actividades a los muchachos aquí.